ikiniga kikamfata sinanze kugutambira ngo ndirimbize amazamuka ndavuga n'ijwi rituje ikiniga kikamfata sinanze kugutambira ngo ndirimbize amazamuka igitambo ndagifite nabuze ibicaniro isaha nigera ijuru rigakinguka ndakigutambira n'umutima utuje iryo shoro rya nyuma nakubonye mu maso wasize umbwiye ngo anategura inzira iza kungezaho aho uri mu ishuri niryo joro rya nyuma reka nkubwire ningera huri ningera huri nzatuzane kane unembereze abahanga bazikurema paradizo iyo wareye niyo nshaka kuzaba miteka amanywa adashira tareza amaso ibye irategura inzira iza kungeza aho uri mu ishuri niryo joro rya nyuma kungezaho aho uri mu niryo joro rya nyuma niryo joro rya nyuma nakubonye mu maso wasize umbwiye ngo nzategura inzira iza kungezaho aho uri mu ishuri